Awesome. Watch out! Awesome. هذا بحق الجحيم آسم آسم عندك عندك في ناس اكو هوايه هوايه ناس اضرب عليك ولبن ماشي ابو وقعاش الفزعة وقعاش الفزعة ولا ولا اسطورتي ولا اسوي له دزنامس جون سينا بس ما زبط ايش لا اسوي؟ لا احط نطيطه واشيله وانط عليها واقطه بالطيطه والناس احنا ما نشوفهم واتش اوت اه اه بس بس اه بس خلوا خلوا خلوا اه دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي دمي آه، يا awesome. الله يلعنك شلون دغمتم قدام.